Fuis l'odeur de mort et de haine, l'illusion qui procurent les chaînes, les cours des villes, la que ça Cherche le feu dans de débrouille, trouve les traces de ceux qui contagieux des continents